Olá, gente. No nosso 23 dia, nós acordamos cedo, né? tomamos café, em seguida fomos para o briefing, né? que algumas lideranças estiveram presentes no briefing, para conversar e organizar o nosso workshop que aconteceu né? na cidade de Berna, em Suíça. A gente teve uma conversa com ativistas, com parceiros de luta, onde logo em seguida é, a gente explicou como que é a nossa jornada, qual o objetivo da nossa jornada. Em seguida dividimos em grupos, discutimos vários temas, entre eles era redes, financiamento, financiamento ativismo, né, e conseguimos é, discutir vários temas que vão ajudar a luta do movimento indígena no Brasil e fortalecendo as alianças para a gente conseguir é, ter uma parceria, né, quando a gente gente fazer, organizar eventos no Brasil, que esses parceiros aqui fora, né, aqui mesmo no, do lado internacional, consigam ajudar a gente, consigam fortalecer mais ainda o movimento em luta dos nossos direitos, em luta dos povos indígenas. E juntos tivemos um momento de aprendizado, de troca de experiências e planos futuros, né, para que possamos fortalecer mais ainda a luta dos povos indígenas no Brasil. E assim fechamos o nosso nono país e seguimos agora para Paris, né, para uma agenda extensa também de atividades com parlamentares, com ativistas, com parceiros e seguimos nessa caminhada.